draugai, šiandien mes atvažiavome pas Rėjų. Rėjų yra šešeri metai, galbūt iš jūsų kažkas esat matę jo paramos fondą, tai yra www.rėjausparamosfondas.lt. Labai aktyviai socialiniuose tinkluose, daugelis dabar dalinasi ir pasakoja apie šį berniuką, bet geriau turbūt apie šį berniuką ir kas su juo yra atsitikę, papasakos jo mama. Tai papasakai, prašau, kas yra. Tai mm, Rėjus mm, gimė su Goldenharo sindromu. Golganharo sindromas taip buvo paveikęs jau jam gimus e, gomurį, tai buvo nesaugęs gomurys, nesaugus lupytė, e, daugelis ant veiduko, porastėjus klausa ir nu, akytės. Tai kiek galėjom, tiek per šešis metus sutvarkėm chirurgiškai, padarėm. Ir dabar atėjom ties ta riba, kai, kai Lietuvoje mums padėti specialistai nebegali, o užsienė reikalingi finansai, kurių kurių trūksta. Trūksta, taip. Ir pirmi žingsniai tai bus su operacijos sakytėm. Tai pirma, pir, pirma operacija bus, mm, kurios metu išaiškės, kiek dar papildomų operacijų reikės, bet kad, kad, kad jų reikės, tai tikrai, tik nežinom, ar dviejų, ar, ar trijų. Ir sekančiai žingsniai bus mm, gomurys. Gomurys. Dabar jisai ne, e, sakykime, netradiciškai kalba dėl to gomurio, prašiau mato negu kiti, Taip. tai kitą operaciją prašiau girdi negu kiti Taip. ir dar šiek tiek yra su stuburo problemų. Mm, mm, su stuburu šiai dienai irgi kaip ir tų problemų pasikitoks yra stuburas nei visi ir, ir, ir yra stebima ir Mes tikimės, kad tų problemų nebus. Supratau. Stuburu, bet, bet, bet. Dabar sekantį mėnesį jūs važiuojate į Didžiąją Britaniją, ten padarys akių operaciją, iš karto apžiūrės gomurį. Uh mhm. -huh. Sakėt prieš tai man, kad maždaug jau trys operacijos yra uh, suplanuotos, sakykim taip. taip. Maždaug čia mes kaip ir kalbėjom su jumis, operacija plus vaistai, plus rehabilitacija, visos kelionės ir išlaidos apie 50 tūkstančių eurų arba net svarų, ne? Taip, taip. Ir plus jums dar pasakys, kiek jums teoriškai reikės toliau judi atsargiai, nes čia kaip ir ne viskas taip greitai vyksta. Tai teoriškai tik tai jūs, tik tai, sakykim, tai pinigų trūksta ir jeigu šiai pirmai operacijai jūs jau turit pinigų, tai jūs žiūrite ateitį, kad po to, jeigu, sakys, po mėnesio reikia vėl operuotis, vėl išlaidos, kad turėtumėte, ne? Taip. Dabar žmonės jums gali paukoti tame puslapyje rejausparmosfondas.lt, gali, gali žmonės pervesti tiesiogiai, ne jums į sąskaitą. Taip, sąskaita yra trumpasis numeris 1402 auka euras 50, tai 2 procentus dar gali pervedinėti, tai 3 mūdai tokie yra. Kazak? Ir PayPal irgi tenais visi rekvizitai, čia iš užsienio. Iš tikrųjų pas mus žinokit labai daug užsieniečių yra žiūrovų ir jie labai mėgsta atsiskaitinėti PayPal. Nu, ten mhm. vienas, du klikas ir viskas. Taip kad, draugai, jeigu jūs esate užsienyje, tai nereiškia, kad jūs negalite padėti bent jau minimaliom sumom. Euras 2-3 arba svaras 2-3. Tai aš kaip visada sakau, kad mes esame tiek visada stiprint, kiek mes esame vieningi. Tai jeigu vienas, kiekvienas iš jūsų bent jau po vieną eurą paukotų, tai 40 tūkstančių mūsų Facebook'e sekėjų, 10 tūkstančių YouTube'e, virš 20 tūkstančių Instagram'e. Žinau, kad žmonės kartojasi, bet vis vien bent jau kažkiek, bent jau po eurą surinksim pamažu ir tikrai padarysim gerą labai darbą. Eilinį kartą neatsigersim galbūt kokio nors kokios kavos centre ar dar kažko, bet vienas euras iš tikrųjų labai daug duos šitam berniukui kaip aš sakau, turim kelią ir žinom, kuriuo eiti, bet, bet kad juo eitume sėkmingai reikalinga kitų pagalbų. Nerėjau. Na, pasakysim ačiū tiem, kurie mums padeda. Pasakyk garsiai. Ačiū. Ne.